ассалаумағалейкум құрметті ағайын осыдан екі үш күн бұрын ақназар қажмұрат қазақты баласынан айырылдық ол бала 17 ә, жасында әлемнің ең үлкен ең жоғарғы дәрежелі ә, сат және жоғарғы емтиханда ең үздік жүз пайыздық бал алған қазақтың баласы жаңа интернетте жазып жатыр илон маскпен ә, билл гейтспен салыстырып мен айтар едім ол илон масктан да биллдан да мықты бала оны эйнштейнмен салыстыру керек еді сондай қазақтың баласын баласынан айырылдық иә оның өлімі бүгінгі күні жұмбақ болып жатыр әлі белгісіз қалай қалай істеді бірақ біз біз біліп отырмыз ол қалай болған. ол бала достарымен кездесуге шыққан одан кейін сағат онға қарай әжесімен сөйлескен кездесуде мен келемін деп одан кейін жұмбақ жоқ болып ә, денесі табылып тұр табылыпты бұл жерде әрине бұл біз мазақ ел болдық қой әлемге әлемнің ғалымдары әлемнің ең мықты жоғарғы оқу орындары ақназарды эйнштейнмен салыстырып оған үлкен ол баладан үлкен үміт күткен еді ол сондай бір ә, өзі бір жағынан өзі спортсмен бала күрестен чемпион ол ешкімге былай әл бере салатын бала емес ол ол білімі Эйнштейнмен тең болса да күші де мықты бала етін міне бұл неліктен осылай болып отыр ол америкада гар қазақстанға алматыға келген кезде осындай жағдайға жетті бұл сұмдық қой біз болашақ деп болашақ бағдарламасы деп ондаған мың баланы шетелде жүздеген миллион теңгеге оқыттық олардан бір бір пайда келген жоқ бүгінгі күні ал мына бала самородка болып өзі шығып өзі сондай дәрежеге жетіп гарвардқа түсіп әлемді таңғалдырған баланы алматыға келген кезде алматының жауыз жауыздары өлтіріп тастап отыр бұл сұмдық ағайын мына қазақстанда қарапайым адамның өмір сүруі мүмкін емес тек қана байларға жағдайы барларға телеохранитель қорғаныс салатын адамдар ғана өмір сүре алады бұл, бұл қазақстанда сонда бұл қазақстанның билігі не істеп отыр құқық мекемелері неліктен қылмыскерлермен жұмыс жасамайды біз қаншама сондай ақназар сияқты баладан айырылуымыз керек оны түсініксіз жағдай ағайын мен өзім осы ақназар қажымұраттан үлкен үміт күткен едім мен оның о, үлкен ең мықты қазақстандағы э, ғалымдармен сөйлесіп осы баланы біз қалай ертең бітірген кезде қалай осы елге пайдаланамыз қандай ғылымға пайдаланамыз деп біз ойланып жүрген едік бірақ мынандай жағдайға болғаннан кейін біздің қабырғамыз қайысты ағайын біз бәріміз мақтаншақпыз мақтанамыз көп бүйтіп жатырмыз сөйтіп жатырмыз деп кеше анау казфорум деген бір форум өткізді өңкей әншілер мен сайқымазақтар жинап оның бәрі қажеті не қажеті не оның бәрі түк пайдасы жоқ бос сөз әңгіме а нақты іс жоқ сол себептен экономикамыз құрдымға кетіп жатыр ә, ә, мәдениетіміз азғырылып жатыр әлеуметтік жағдайда әділеттілік жоқ шындық жоқ тек қана сол избранный дейміз ғой жаңағы избранныйлардың қасында жүрген ә, жаңағы тәпішке сүйгіштермен тағы басқалары ғана сол елдің басқару жүйесінде жүр не болды ол не пайда қолдарынан келмесе кетпей ма бәрі елді басқара алмайтындай бұл не деген сұмдық ақназар қажымұраттың өмірден өтуі ол қазақ халқы үшін қазақстан үшін өтті үлкен қайғы қайда біздің ұлтшылдар тіл тіл деп өздерінше әңгіме айтатын қазақ тілін білетін ақназар сияқты баланы біз жоғалтып алдық міне сондықтан бұл кешірілмейтін мына биліктің кешілмейтін күнәсі ол үшін олар жауап беру керек міндетті түрде жауап беру керек бұл жұмбақ қылып қазір айтпай жатыр ақназар ол жүз жылда бір рет туатын бала сол баладан біз айырылдық ағайын бұл сұмдық сол себептен ағайын біз мына әлеуметтік әділдік ол биліктің саясаты әлеуметтік әділдікті талап етіп мына жағдайлар қалыптаспас үшін құқық мекемелер дұрыс өз жұмыстарын жасап қылмыскерлерді бақылауға алмас алу үшін біз арнайы жалпы қазақстандық митинг өткіземіз жиырма жетінші ноябрь күні жалпы қазақстанның әр қаласында мына шенеуліктердің, мына басқару жүйенің кемшіліктерін бетіне басып айтып биліктің мына жүйесін дұрыстау үшін сол митингті өткіземіз құрметті ағайын 27 ноябрь күні экологиялық партия байтақ жалпы қазақстандық митинг өткізеді әр жерден өтеді ең бірінші мына астана қаласынан өткіземіз мына билікке жеткіземіз тек қана әлеуметтік әділдікті талап етеміз әлеуметтік әлсіз бөлігімізді қорғау заңмен қорғау олар үшін билік жауапты болуын талап етеміз сонымен қатар экологиялық мәселесі бойынша арал тағдыры балқаш каспий тағдырында айтамыз құрметті ағайын 27 ноябрь күні жалпы қазақстандық митингке жиналамыз ол туралы біз ақпарат әлі де береміз ақназардың ақназар қажымұраттың өлімі қайтыс болуы өмірден өтуі ол қазақстан халқының қазақ халқының қайғысы әр қайсымыз әр біреуіміз жауаптымыз осындай жағдайға жеткеніміз үшін сондай эйнштейн сияқты баламызды жүз жылда бір рет өмірге келетін баламызды жоғалттық ол бала білімі ондай бала туылған емес еді мына димаш құдайбергенов тағы басқаларды айтып жатыр олардан мықты бала ол олардан мықты бала білімді бала оның бір ғылымдағы жетістігі миллиондаған адамдарды миллиардтаған адамдарды тамақпен қамтамасыз етіп әлеуметтік мәселелерді шешуші еді міне біз бірақ ондай баладан айырылдық ағайын